Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Կարոջակեմ ինքնուրույն փորձեք նախ եւ առաջ։ Այս կոդը ուրեմն դրված է վիդեոյի տակ, նենց որ խնդրում եմ ուսումնասիրեք ինքնուրույն։ Իսկ հիմա ուրեմն իմ բացառությունը։ Ուրեմն ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք մի հատ ֆունկցիա job, որը ընդունում է ինչ-որ արժեք, որին անվանում ենք state, եւ նա ուրեմն վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կկատարվի այն դեպքում, երբ տրված state-ը true է, հա՞ Եվ ուրեմն չի կատարի իր խոստումը այս պատճառով, հակառակ դեպքում, եթե state-ը ուրեմն լինի false։ Okay, եկեք շարունակենք։ Հետո ստեղ ուրեմն մենք անջում ենք այդ ֆունկցիային true-ով, հետեւաբար մենք գիտենք, որ ինքը կկատարի իր խոստումը success-ով, հենց որ երբ որ այս then-ը կանչում ենք եւ փոխանցում ենք այս ֆունկցիան, այս ֆունկցիան վերջում կկանչվի այս success արժեքով, այսինքն ինքը կգտ այս success-ը կգնակը մտնի այս data-ի մեջ եւ մենք ուրեմն console.log ենք անում data, հենց այդ success-ը, հենց որ ստեղ մենք պետք է որ log անենք success, չէ՞, այդ առաջին մեր console log-ը կլինի։ Հետո ինչ է կատարվում։ Հետո մենք ուրեմն կանչում ենք job-ին նորից եւ փոխանցում ենք էլի true Հենց որ քանի որ true է, մենք գիտենք, որ նա ուրեմն կկատարի իր խոստումը success-ին, success-ով, հետեւաբար այն խոստումը, որը այս then-ն է վերադարձնում, նույնպես կկատարի իր հոստումը նույն արժեքով։ Նենց որ մենք գիտենք, որ այս then-ի ֆունկցիոնը կկանչվի, <clears throat> այս data-ն էլ կլինի այդ success-ը։ Հիմա parza, որ success-ը հավասար չէ victory, չէ՞։ Նենց որ մենք ստեղ նայեք ինչ ենք անում։ throw defeat։ Հիմա հիմնականում ենք տեսել ենք, որ կարելի է throw անել new error։ Իսկ new error-ը ինչ է, ինքը ստեղծում է մի հատ նոր error air object, չէ՞։ <clears throat> Այսինքն բաժնում է մենք կարող ենք throw անենք ցանկացած արժեք, ոչ միայն object, այլ նաև ինչու՞ չէ, text։ Սա շատ ընդունված չի իրականում, հիմնականում air-ներով են աշխատում, բայց դե այս օրինակում throw ենք անում defeat, խնդիր չկա։ Հիշեք միշտ, երբ որ մենք throw ենք անում, դա նշանակում է, որ այն խոստումը, որ վերադասվել է, չի կատարվի։ Հա, throw նշանակում է հոպ, ինչ որ վատման է եղել, մենք stop ենք տալիս, այսինքն կցում ենք, այսպես ասած, այս խնդիրը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն խոստումը, որ այս then-ը վերադասել է, չի կատարվի։ Հետևաբար այս then-ի համապատասխան ֆունկցիան չի կանչվի, այլ այս catch-ի համապատասխան ֆունկցիան կկանչվի, Եվ այստեղ մենք ընդունենք այն արժեքը, որը throw ենք արել, այսինքն defeat, հետևաբար այս defeat տեքստը կամ արժեքը կգնա կմտնի այստեղ catch-ի մեջ։ Okay։ Մենք բռնում ենք իրեն եւ ուրեմն console log ենք անում defeat։ Եվ հետո վերադարձնում ենք, ուրեմն հիշեք, որ catch-ը իրականում վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կատարվում է n արժեքով, որը այս ֆունկցիան վերադարձնում է։ Իսկ այս ֆունկցիան ինչ է վերադարձնում։ Ինքը վերադարձնում է ուրեմն մի հատ խոստում, չէ, քանի որ ինքը կանչում է job-ին, բայց այս անգամ վերադարձնում է փոխանցում է false։ Հետևաբար մենք գիտենք, որ այս job-ը reject կանի, այսինքն կչեղարկի իր խոստումը error արժեքով այսինքն մի րոպե, հա, այսինքն սա վերջում կվերադարձնի չեղարկված air արժեքը, չէ՞։ Այսինքն, այս catch-ի վերադասած խոստումը then-ը չի կանչվի, քանի որ նա չեղարկված է, catch-ը կկանչի, այո, ստեղ, որի արժեքը կլինի այս error-ը, քանի որ նա ուրեմն չի կատարել իր խոստումը այս պատճառով։ Հենց որ դա գալիս է մտնում աստեղ եւ այստեղ մենք կստանանք այդ տեքստը error։ Հետո մենք ուղակի ստեղ վերադարձնում ենք error cut, okay? Էլի հիշեք, որ catch-ը վերադարձնում է մի խոստում, որը կատարվում է այս ֆունկցիայի արդյունքով։ Իսկ այս ֆունկցիայի արդյունքը ի՞նչ է։ Այս տեքստը, չէ՞։ Հետևաբար այն խոստումը, որ նա վերադասում է, կատարվում է այդ տեքստով, այսինքն համապատասխան դենի ֆունկցիան կկանչվի, այս error cut-ը կգնա կմտնի data-ի մեջ եւ մենք կտպենք error cut այսպես։ Ամ Սա վերադարձնում է throw չի անում, ստեղ ուշադրություն դարձրեք։ Այո, ստեղ կա new error, բայց throw չի արվում։ Ինքը վերադարձնում է, իսկ error-ը ընդհանրապես մի հատ object է։ Okay, ինքը իրականում այո նկարագրում է սխալը, բայց ինքը չի ստեղծում կամ չեղարկում, ինչ որ խոստում կամ ինչ որ վատ բաներ անում, դա thrown է անում։ Ստեղ մենք ընդհանրապես ստեղծում ենք մի հատ նոր object, որը air object է, եւ այդ արժեքը վերադասնում ենք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այն խոստումը, որը այս then-ը վերադասրեց, կատարվում է այս object-ով։ Հետևաբար այս then-ի համապատասխան ֆունկցիան կկանչվի եւ այս ստեղծված արժեքը կգնա կմտնի իր մեջ։ Եվ մենք ստեղ տպում ենք success եւ data-ն դա այդ error object-ն է, իր message-ը ներքին այս տեքստն է։ Հետևաբար մենք կստանանք success test։ Ինչ-որ տես մի բան։ Հիմա սա ոչ մի բան չի վերադարձնում, չէ, հետեւաբար իր խոստումը ոչ մի բան չի վերադարձնի, բայց այդտեղ կապ չունի, որտեղ մեկը փորձում ենք catch անենք, բայց դե այս ֆունկցիան չի կանչվի, որտեղ այլևս ոչ մի խնդիր չկա։ Ոչ մի բան throw չի արվել, ոչ մի error-ը չեն ստեղծվել, ամեն ինչ okay է։ Նենց որ մենք պետք է որ ստանանք ուրեմն success defeat error error code եւ success test։ Եկեք աշխատացնենք։ Ուրեմն success defeat error, error cut success test։ Այդքան բան։ Այս success-ից հետո մի հատ սենց բան էինք մոռացել, կներեք։ Էս ճիշտ չէի կոպի արել, էս էսա։ Հա, մի հատ էլ մի հատ փոքր նուանս, նայեք, տեսնում եք, ստեղ ուրեմն կա ստորակետ։ Որտեղից է ստորակետը գտնվել, որտեղ մենք console log արեցինք ու փոխանցեցինք մի արժեք եւ երկրորդ արժեք, եւ երբ որ ուրեմն երկու արժեք ենք փոխանցում, log-ին, ինքը այդ երկու արժեքները տպում է մեջտեղները ստորակետով։ Ահա այս ստորակետը։ Հետևաբար այստեղ հայտնվել է միած ստորակետ։ Այսինքն ինքը տպեց այս քանը, հետո քանի որ ինքը ոնց որ երկրորդ արժեք ենք փոխանցել, միած ստորակետ է դնում, հետո նոր տպում է երկրորդ արժեքը։ Եվ ահա մենք ստանում ենք success colon, հետո նոր ստորակետ, հետո նոր test։ Okay։ Ամ Կա բան, հույսով եմ մեզ քանը պարզ էր, հարցեր ունենաք, գրեք կոմենտներում, շուտով կհանդիպենք, առաջ։